131000 ადამიანზე მეც აქვს საქართველოსი ხელფასი საარსებო მინიმუმზე ნაკლები და ეს შენი საკუთარი თანამოქალაქეები განწირული არიან შიმშილი ცირკვილისთვის. ეს განცხადება საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა თრიალეთის ეთერში გააკეთა. პროფესიული კავშირების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით საქართველოსი დღეს 131000-ზე მეტ ადამიანს ხელფასი 500 ლარზე ნაკლები აქვს. დღევანდელი 500 ლარი კი 2010 წლის ფასებში 282 ლარს არ აღემატება. აქვე თებერვლის მდგომარეობით 267 მეტი ადამიანი იღებს 100000 ლარზე მეტ ხელფას თვეში და ისინი იბეგრებიან ისეთივე საშემოსავლო გადასახადით როგორც 100 ან 200 ლარიანი ხელფასის მქონე დასაქმებულები პროგრესული გადასახადის არარსებობის პირობებში უთანასწორობა სულ უფრო ღრმავდება გადასახად სიხდიანის დასაქმებულებიც რომელთა შემოსავალიც არსებო მინიმუმზე ნაკლებია მინიმალური ხელფასი საქართველოსში, საქართველოს სოფლიო კლასიფიკაციაში არის ბოლოდან მე-4 ადგილზე, უგანდას, ზიმბაბვეს და ბურკინა-ფოსოს თუ ისე რა ქვია სიერა-ლეონეს წინ. აი ყველგან დაიმახსოვრეთ ციფრი ჩვენ გამოვიანგარიშეთ და ვითხოვთ საშუალო ხელფასის 40%-ს. დღევანდელი მონაცემებით საშუალო ხელფასის 40% არის 636 ლარი. ხო? აი ეს საქართველო უნდა აჭროდეს ამ ციფრებით 636 ლარით, რომ როგორმე შევაგონოთ ჩვენ პოლიტიკური ტრიბუნა არ გვაქვს, გვაქვს აი ეს თქვენსნაირ სოციალურად ორიენტირებულ მედიასთან და ამ კუთხითაც სერიოზული კატასტროფა არის საქართველოსი პროფკავშირების მიერ გამოქვეყნებულ მანიფესტში ასევე აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოსგან ყურადღება საჭიროებს ასევე მაღალი არაფორმალური დასაქმება. არასასოფლო სამეურნეო სფეროში მომუშავე 28.8% არაფორმალურად დაადასაქმებული. ისინი მოკლებულნი არიან როგორც შრომის კოდექსის გათვალისწინებული შრომითი უფლებებით სარგებლობას, ისინი საპენსიო სისტემაში მონაწილეობასაც ვერ იღებენ. ამ მიმართულებით პრობლემებზე საუბრობენ უფლებადამცველებიც. მაგრამ პრობლემას წარმოადგენს საკითხი, როდესაც ადამიანებს არ აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება. კანონმდებლობა მართალია იცნობს ზეპირ ხელშეკრულებას, მაგრამ წარმოადგენი ზეპირი ხელშეკრულების შემთხვევაში რთულია დარეგულირდეს სათანადო წესით შრომითი ანაზღაურების საკითხები. რაც ხშირად არის პრობლემის საფუძველი სათანადო ანაზღაურების ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ამასთანავე ეს არ არეგულირებს საკითხს საპენსიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, საშემოსავლო გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ადამიანებს ხშირად ექმნებათ პრობლემა მიიღონ სათანადო ანაზღაურება. ეს არის პრობლემა როგორც საკანონმდებლო, მაგრამ ამასთანავე მისათვისო საკანონმდებლო საკითხები უფრო მეტად და სწორად დაიხვეწოს, საჭირო არის არსებული პრაქტიკის სწორი ფაქტორი გაანალიზება, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად თანხმდებიან ისეთ ანაზღაურებაზე და ისეთ პირობებში სამუშაოდ, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. საქართველოს პროფკავშირები ითხოვს დასაქმებულების ღირსეული მინიმალური ხელფასით უზრუნველყოფას, უმუშევრობის შემწეობის დადგენას, გენდერული უთანასწორობის უზრუნველყოფა, ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის სხვაობის შემცირება და აღმოფხვრა, პროგრესული საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლა, კოლექტიური მოლაპარაკებებისა და სოციალური დიალოგის წახალისება და სოციალური კულტურის ნაწილად დამკვიდრების ხელშეწყობა, ღირსეული მინიმალური ხელფასის სტანდარტის დაწესებას არანაკლებ საშუალო ხელფასის 40%-ისა და პროგრესული გადასახადების დადგენას. წარმოადგენას სოციალური დიალოგის გზით. ასევე 1 მაისი უქმე დღეთ გამოცხადდეს.